सपने तेरे पूछा रहा धीरे धीरे चुपके से चोरी चोरी होने इंतजार मुझे तेरा नहीं लगेगा तेरे बिना धीरे धीरे चुपके से चोरी चोरी आने इंतजार मुझे तेरा 有你。